Row, row, row the boat on down the stream. Männer, Feinde voraus! An die Kanonen! Nanu, ich hab Ladehemmungen! Tee ist wohl nass geworden! Ach Leute, waren das noch Zeiten, als ich in meiner West Coast unterwegs war. Aber die haben die mir in tausend Stücke zerrissen. Und nun bin ich hier auf dieser Scheißinsel und häng fest. Ich kann jetzt hier nur noch Kapitän spielen und auf Rettung warten. Aber das war meine Geschichte. Nun seht ihr eine ganz andere. Viel Spaß! They took everything. My ship, my money, even my dead father's ring. Pillaged by the pirate league called the Crimson Bandits. Just to add to their ungodly hoard of treasure, the Crimson Pile. I had ignored them for far too long. No longer! I'm gonna hunt them all down, one by one. From that singing flunky Tails Avery to their insane leader, Captain Ruin. I've got nothing left to lose. And they have so much I can take. Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen bei Furious Seas. Und ja, wie ihr seht, es ist ein Piratenspiel. Es ist mehr so actionhaltig, keine Simulation. ja, and slower Seems reasonable. Hier können wir der Mannschaft vorgeben, wie die die Segel setzen soll. Das ist so ein kleines Tutorial jetzt hier, was wir zu spielen. Und äh, sind wir mal gespannt. Also sieht auf jeden Fall echt cool aus. Und gehen wir mal Fahrt, also hier können wir ein bisschen schneller drehen. Hier können wir ein bisschen langsamer wieder. Half Sail. Half Sail sind wir jetzt. Captain Tail's supply ships are somewhere close. I'll need to look around if I'm going to find them. Eine kleine Mannschaft haben wir nur. Das ist ein Boot. Ship spotted. Only ah. one and it looks unarmed. I'd better take it down before its friends arrive. Unfurling sails! I'll need to grab the command sail, cannon to Captain. my left or right gas, in order to properly aim and fire at that ship. Lowering sails to reef, Captain! Now, I just need to pull the trigger to open fire. Oh, yeah! Haha! that never gets Right! Right Peter's, Peters, Ah, der kommt jetzt genau rein. Yes! Ah, always a pity. Gut so gemacht, Männer! Livelihood. sails to half furl. Letting out her sails Tails has to have more ships around here somewhere. Ah, a few more of Tails' ships, and it looks like one of them is armed. This job just got more exciting. Wo sieht er was? Wo sieht er was? Ich sehe keine. Weit und breit keine Schiffe. Doch da. sails Boah, der hat gesessen. Jawoll. Sails loaded. Da will einer abhauen. Oder will sich nur in Stellung bringen. Den kriegen wir aber. Jawoll! Haben wir jetzt Beute, die können wir ein, einsammeln, wenn wir da drüber segeln. Aber wir haben noch einen Gegner. Ah. They weren't using that gold anyways. Ah, den habe ich nicht getroffen, aber jetzt aber. Diese rote äh, Lampe ist unsere, unsere Lebensanzeige. So long, fellas. Your boss might want to look into honest living. Word of this will reach Tails, and he'll be out in full force looking for me. Ah, ich brauche ein größeres Schiff, da ist nichts hier. Wow. Abseil! Okay, haben wir geschafft. Repairs 218 Dollar. <laughs> da lachen wir da drüber. Weiter geht's, Leute! Oh. Tails personal guard is out hunting for me. Jetzt wird's schwierig, glaube ich. And Tails will have no one heißt, wir müssen jetzt drehen. Gold won't do them any good. They're at the Na komm, gut. Ready to fire. fire. Oh Gott, die haben ein Problem. <laughs> dann auch, können wir auch immer so ein bisschen äh, Reparatur sammeln, quasi Heilung fürs Schiff. Ein paar Holzbretter. Macht echt Spaß. Right cannons loading. Aber warum muss ich das weit weghalten? Das ist blöd. Oder cannons ready. Come, come, come, come. the bloody cannons! Oh God, oh God, oh God! Here's oh, haben Problem, Here's haben Problem. Right, guys, ready to fire! straight for us! Ah, I see Boy, Tails bought himself a eh? new toy. Cry when I break it. Lowering sails to reef, Captain. Lowering sails to full bow, Captain. Okay, wenn man sich festfährt, muss man immer wieder... Also wird man neu gespawnt, sozusagen. Oh Gott. Wie soll, wie sollen wir das denn schaffen? Also unter Untergang. Right cannons loading. Right cannons loading. Right guns, ready to fire. Schauen. Smellings. slow. Fire! can't take much more coming! I'll need to take down a ship carrying the garrison there. That small ship will be carrying the time. I'll need to sink it get them. Oh, Oh, The dead have no use for gold. <laughs> Come, dreh dich. That'll keep me afloat. Lieutenant's eh? ready. Oh, too much damage, dreh oh, Yeah, Ja, ich merk's. ready to fire! 함정 잡아야 돼, 시티야. You won't be needing this anymore. Yes. Dead people don't need debris. Captain Tails Avery. <laughs> you know, Tails, Cowards so make terrible pirates, and even worse bards. There's the bastard that attacked my crew. Now you will meet your demise. Ach du Sure you dance with Jack Ketch. They were using that gold anyways. Come after our crimson go any faster, Captain. That's all she's got. Right cannons loaded. Already have full sail. Gas, Leute. More sails to give. Oh. Where's the bastard that attacked my crew? We can't go any faster, Captain. That's all she's got. I will make sure you dance, Jack Fire! Warning for anyone who tells. Come after our crimson pie. You will die. get any closer. Fire! Explosive mines, Coward's weapon, Tails. Time for a little breaky brew. Practice makes oh. perfect. Wir haben da Bomben gesetzt. Fire! We do have a death wish? Uh, well, so be it. Left cannons ready! come, come, come. Loading. Fire damn cannons! cannons ready! Fire! This is funny, you know! Come on! das bloody cannon! Ready to fire! Hab's nicht getroffen. Wow, das war knapp. Das war knapp. Och, komm her! Ah, das ist ein bisschen äh, hakelig, finde ich. Die dicke Betty hier. Mehr Segel setzen, Leute! Erzähl mir, wir haben keine Segel mehr. An die Kanonen, Leute! Feuer! Lad die scheiß Dinger nach! Ich treffe auch nicht. Verdammte Hacke. Yes! Why didn't you save me? ha! <laughs> See how those shanties play at the bottom of the ocean. Oh, yeah. This will get the bandits' attention. It might even bring out Tails' dad, Captain Ruin. Although, I wouldn't want to admit to being that coward's father either. $400 nur! 500 haben wir jetzt insgesamt gekriegt. Ah. Es wird Zeit für ein großes Schiff. Tupac kann nicht in so einem kleinen Schablope rumfahren hier. Ach, wir haben gut, gut Gold eingenommen. Wir bleiben natürlich dabei. I've got a lead on my next bandit. An die Kanonen, Leute. Sisters. With Tails dead, they put a bounty That's on me. That gives us something in common. Machen wir jetzt den Kleinen? Ja. Ballern jetzt den Kleinen weg. war's, glaube ich. Well, if they're good enough for tails, fine for me. Boah, jetzt werden wir aber noch gut beschossen hier. Okay, vor uns ist noch einer. Tails was throwing these mine barrels into the water. I'll try that. <laughs> Right cannons ready! These mines are Wow! Da ist noch einer, aber den ignorieren wir jetzt erstmal. Left Lieutenant's ready! Ah! Right cannon's loading! Good. If someone hits that and sinks, it's their fault. Aber wenn die ein bisschen... cannons loaded! <laughs> Das Fass hat gesessen. Fire! Right, fire! Enemy ship armed with you won't mines be needing this spotted, Captain! Dead people don't booty. Ready to fire! Mines didn't work for tails. But I won't stop the sisters from using his loose. Die Schatzkiste ist auch voll. Perfekt. No more sales to give. Holt euch einen Grog, Männer! Hinter uns sind böse Burschen. Ganz böse. Kann man auch umdrehen? for you. We'll see who collects whose bounty. Ich will den, den Schatz holen. Mein Schatz! Letting out her sails to full. Aber mit den Bombenfässern hat sehr gut geklappt. The sehr dead geil. have no use for gold. sisters are sending their big guns after me. <laughs> we can't go any faster, Captain. That's all she's got. Holen wir uns die zwei Schiffe da. nicht rein. Verdammt. Oh yeah. Nee, wir haben keine festen Scheiße. Ready to fire. Scheiße, die Dead people don't Ein Böser noch hinter uns. Oder sind wir die Bösen? Sehr interessant, ob wir dafür irgendwelche Upgrades nachher kaufen können für das Gold, was wir hier kriegen. Oh, da sind die bösen Burschen. Right cannons ready! Wir fahren einmal um die Insel rum, Leute. Oh, da sind zwei. Left cannons ready. Left guns ready to fire. Already on full sail, Captain. No more sail mal drin. Ja, am jetzt. Ja. Naval mines on board, Captain. Left dead east ready. Sails to half. Sails reef. Scheiße, ich bin zu weit abgedriftet. Sonst hätte die sitzen können. Опять? А? Boah, der war aber knapp, ey. Yes! Siebenmal, wie geil. Sadie and Mary Bonnie. The Demon Sisters. Let's see if they've earned that name. <laughs> this be the tale of two sisters, two demons of the sea. Oh. This be the story of riches and blood, a true life for the ones who are free. Grass surpass the beginnings of blood. Your true colors displayed for all to see. Oh, yeah. We're the wrath of the sisters. We know. Who all We're sisters, <laughs> <laughs> why do all you scallywags have aber auch hart. Aber ein neues. Two demons are the This be the story of riches and blood, a life for the ones who are free. Cross the path the big gallons of blood. Your true colors displayed for all to see. Beware the wrath of the sisters. we know, know how all, all things, things bleed. bleed. oh, yeah. Ah, why do all you scallywags have to sing? Right, guys. Ready to fire! Meine Segel irgendwie kaputt machen. Wir müssen verschiedene see Is the is getting under my skin? I don't know if I can take it anymore. And then smile. Right cannons ready. Left cannon am Start don't you? You really think you have a chance? No Captain Infred, including sail! Take you down! Sail, Captain! Scare me! wann dreht ihr sich jetzt weg? See you later, Sadie! A drink after we dispose of a swine? Absolutely! <laughs> Two ships? Demon sisters indeed. I can't let them surround me. Never gonna hit me. Ja, wir müssen echt aufpassen, dass wir die nicht mehr beide von links und rechts haben auf einmal. müssen die einzeln erwischen. Jetzt haben wir noch nicht mal mehr diese scheiß Fässer. Okay, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Die bekriegen sich da hinten noch gegenseitig. jetzt Fässer wäre so geil. Fuck, ey. Ne, krieg ich nicht rein. Right cannons ready! ready! Ne, wir müssen uns drehen, sonst haben die uns gleich. Oh fuck, jetzt kommen wir nicht mehr um die Kurve, oder? Da, da, da, da, da, da. Feuer! Das gonna hit me. You're never gonna hit me. Why? It's over. Yes! Bastard! Ha! Die eine ist weg. Between Tails' singing and the sisters' magic tricks, this floating cabaret act is getting smaller by the day. But until I get my ring back, they'll need better tricks up their sleeves. Ja, Leute, ich würde sagen, jetzt äh, beenden wir hier die Folge. Das war Furious Seas. Ich hoffe, euch hat die Folge hier gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Und falls ihr noch kein Abo gegeben habt, würde ich mich natürlich auch gerne über ein Abo freuen. Wäre echt geil, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, einfach mal auf die Glocke hauen. Dann werdet ihr immer informiert, falls ein neues Video rauskommt. Und ja, wenn ihr noch mehr von dem Spiel hier sehen wollt, schreibt einfach unter die Kommentare. Dann nehmen wir uns als nächstes den hier vor. Dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.